ылдамдануунун формуласын өзгөртөбүз убакыттын каалаган моментинде нерсенин ылдамдануусунун табуу формуласын алабыз эгерде нерсенин баштапкы ылдамдыгы нөлгө барабар болсо анда формула жөнөкөйлөштүрүлөт x огуна ылдамдыктын проекциясы